1 Բարև ձեզ։ Ծրագրավորման ժամանակ մենք ունենք շատ տարբերակներ, թե ինչպես կարող ենք դասավորենք մեր կոդը, հա, որտեղ դնենք մեր արժեքները, որտեղ դնենք մեր ֆունկցիաները եւ այլն։ Ուրեմն գոյություն ունի object oriented programming կամ OOP, որը մի մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է դասավորել մեր կոդը, okay? Որպեսզի լավ հասկանանք object-oriented programming, եկեք նախ եւ առաջ ուսումնասիրենք մի հատ օրինակ։ Պատկերացրեք, ուրեմն մեծ մենք սարքում ենք, ասենք ապագա Facebook-ը, okay? Հաջորդ Facebook-ը մենք ենք։ Ինչպես կարող ենք սարքել։ Դե նախ եւ առաջ Facebook-ը բաղկացած է մարդկանց, մարդկանցից, չէ։ Կան մարդիկ, որոնք որ ինգերներ են ուրիշ մարդկանց հետ, բայց կան իհարկե լիքը ուրիշ բաներ Facebook-ի մեջ, հա, կոմենտներ, post-եր եւ այլն։ Բայց այս բանը եկեք ուղակի մտածենք մարդկանց մասին, հա, ինչպես կարելի է ներկայացնել մարդկանց կոդի մեջ։ Դե օրինակ կարելի է sense մի բան անել։ Ուրեմն ստեղ կա ինֆորմացիա երկու անձի մասին, հա, երկու մարդկանց մասին։ Joe-ի մասին եւ Mike-ի մասին, okay? Ստեղ կան լիքը տարբեր փոփոխականներ, որոնք որ նկարագրում են այս երկու անձին, հա, իրենց անունները, ազգանունները, ով են իրենց ընկերները եւ ասենք թե տարիքները, okay? Եվ կա մի հատ ֆունկցիա, որովհետև հիմնականում իհարկե մեր կոդի մեջ հերիք չի ունենալ ինֆորմացիա, մենք մեզ նաև պետք է մի քիչ լոգիկա, որպեսզի աշխատենք այդ ինֆորմացիայի հետ, կստեղ ունենք մի հատ get full name ֆունկցիա, որը ընդունում է ուրեմն անուն ազգանուն եւ վերադարձնում է անուն եւ ազգանունը կպած probable մեջտեղը։ Okay, հիմա ամիջապես մենք ստեղ տեսնում ենք մի հատ տարօրինակ խնդիր, որ առաջին հերթին ինֆորմացիան մարդկանց մասին մի տեսակ sense սփռված է, հա՞։ Լավ կլիներ, որ մի տեսակ խմբավորված լիներ, որպեսզի հասկանայինք, որ օքեյ, այս քանը այս անձի մասին է եւ այս քանը այս անձի մասին է, չէ՞։ Այդ առաջինն է։ Երկրորդը, պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ավելացնենք Joe-ին որպես ընկեր Mike-ի։ Ինչպես ավելացնենք։ Ինչ ավելացնենք friends-ի զանգվածի մեջ։ Իր անունը, իր ազգանունը, ինչը։ Քանի որ ինքը մի բան չէ, ինքը հիմա լիքը տարբեր փոփոխականների ոնց որ խումբ է հա։ Կարելի է սա անել ավելի օպտիմալ ձևով, չէ՞։ Այս ամենը կարելի է հայտարարել օբյեկտներով այսպես։ Այսինքն, ստե ինչ է ստացվում, որ ամեն անձի համար մենք ստեղծում ենք մի հատ օբյեկտ, որով մենք նկարագրում ենք իրեն, այսինքն այս օբյեկտը Joe-ի մասին է եւ ունի իր մեջ ամբողջ ինֆորմացիա Joe-ի մասին, հա, իր անունը, ազգանունը եւ այլն եւ այլն։ Այս օբջեկտը ամբողջովին Մայքի մասին է եւ նկարագրում է իրեն, իր անունը, իր ընկերները եւ այլն եւ այլն։ Սա բացի դրանից, որ ավելի հեշտ է կարդացվում եւ ավելի པարզ է, որ այս ամենը կապ ունի իրար հետ եւ խմբավորված է մի բանի մեջ, հա, մի օբյեկտի մեջ, իր հետ աշխատելն էլ է հեշտ։ Օրինակ, եթե մենք ուզում ենք ավելացնենք Join որպես ընկեր Mike-ին, մենք ընդհանրապես կարող ենք անենք այսպես։ Խնդրեմ, հիմա ինչ է ստացվում, որ person 2-ն, որը mic-ն է, հա, ունի friends զանգված, որի մեջ գտնվում է հղում դեպի այս object։ Քանի որ այս object-ի մեջ կա ամբողջ ինֆորմացիա, որը նկարագրում է join։ Okay, մեզ հրավիրել է դարձքիր միտք է։ Հիմա բացի դրանից, որ մենք կարող ենք ասենք թե խմբավորենք ինֆորմացիան, մենք նաև կարող ենք կցենք այս օբյեկտներին ֆունկցիաներ, որոնք որ կապ ունեն իրենց հետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ստեղծենք առանձին ֆունկցիաներ, այսպես, որոնք որ ուղղակի ընդունում են ինչ-որ արժեք եւ վերադառնում են ինչ-որ արժեք, մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Նայեք ստեղ։ Ինչ արեցի այստեղ։ Դե նայեք, այս get full name-ը աշխատացնելու համար մենք պետք է իրեն փոխանցենք անունը եւ ազգանունը, որպեսզի ինքը հետո այդ անուն ազգանունը կպցնի իրար եւ վերադարձնի ամբողջ անունը, չէ՞։ Բայց այս տարբերակում, երբ որ մենք կպցնում ենք get full name-ը հենց object-ին, այդ get full name-ը արդեն գիտի անունը ինչ է։ This-ով ինքը կարող է արդեն գտնի անունն էլ, ազգանունն էլ։ Հետևաբար ինքը արդեն գիտի անունը եւ ազգանունը եւ ինքը արդեն իրեն պարամետր փոխանցել պետք չի, այսինքն հիմա եթե ես ուզենամ ստանամ այս օբյեկտի ամբողջ անունը, ես ընդհանրապես կարող եմ ասեմ person1.get full name այդքան բան։ Եվ ինքը արդեն քանի որ գիտի իր անունը եւ գիտի իր ազգանունը, արդեն գիտի ինչպես կարելի է դա հաշվարկել եւ վերադարձնել։ Okay։ Այսինքն object oriented programming-ը առաջարկում է հետեւյալը՝ նախ, որ մենք կարող ենք նկարագրենք բաները, ինչի եմ ասում բան, որտեղ բարեբոյն իմաստով բան, ցանկացած բան, թե դա մարդ է, թե դա փոստ է, թե դա մեքենա է, թե դա փամփուշտ է, կարևոր չի, ցանկացած բան մենք տնկարագրում ենք որպես object։ Այսինքն մենք ունենում ենք լիքը տարբեր օբյեկտներ, ամեն օբյեկտը ունի իր մեջ ամբողջ ինֆորմացիան այդ բանի մասին։ Բացի դրանից մենք նաև կարող ենք ավելացնել այդ օբյեկտներին ֆունկցիաներ, որոնք որ կապ ունեն այդ բանի հետ, այսինքն որոնք որոնք մեզ հնարավորություն կտան աշխատել այդ բանի հետ, okay։ Այսինքն այն ֆունկցիաները, որ կապ ունեն այդ բանի հետ։ Հիմա միած տեղ փոճուր դետալ ցած ցույց տամ։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ օբյեկտ ստեղծելու ժամանակ մենք կարող ենք դնել իր մեջ լիքը արժեքներ, հա? Բանալին, արժեքը, բանալին, արժեքը, բանալին, արժեքը եւ այլն, չէ՞։ Երբ որ մենք ֆունկցիա ենք ստեղծում, այո, կարող ենք ստեղծենք այսպես բանալին արժեքը, բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք, նայեք ստեղ։ Կարող ենք հայտարարենք ֆունկցիան այդպես։ Սա եւ սա նույն բանն է, okay? Եվ նույնը կարող ենք ստեղ անենք, ինչու չէ։ Ինչու ենք, ինչու եմ նախընտրում սա const n ֆունկցիայով, որովհետև սա ավելի փոքր է, ավելի կոկիկ է, ավելի կարճ է, միշտ արժի կոդը ավելի ինձ փոքր եւ པարզ եւ կոկիկ գրել, որպեսզի ավելի հեշտ կարդացվի եւ այտենց ավելի լավ։ Okay, սա մի դետալ։ Երկրորդ դետալ։ Հիմնականում երբ որ խոսում ենք օբյեկտների մասին, դե ես շատ հաճախ ասում եմ օրինակ բանալի եւ արժեք, չէ՞։ Բայց հաճախ բացի դրանից նաեւ ասում են member եւ method։ Ինչ է member-ը, ինչ է method-ը։ Ուրեմն member-ը դա արժեքներն են, որոնք որ կցած են օբյեկտին, հա, օրինակ name-ը, last name-ը, age-ը եւ friends-ը member-ներ են, okay, members։ Ֆունկցիաները, որոնք որ կցած են օբյեկտին, կոչվում են method, okay, կամ member եւ կամ method ոչ մի բարդ բան չկա սրա մեջ, member-ը դա արժեքն է, method-ը դա, այսինքն member-ները դա այն բանայիններն են, որոնք որ ուրեմն հղում են դեպի արժեք, method-ները այն բանայիններն են, որոնք որ հղում են դեպի ֆունկցիա ինչու արժի այս տիպի բաներ իմանալ։ Դե մենք արդեն գիտենք ֆունկցիան ինչ է, արդեն գիտենք բանալին ինչ է, ումա պետք իմանալ method եւ member, որովհետեւ խոսակցության մեջ, երբ որ տեխնիկապես տեխնիկական չխոսակցություն է գնում եւ ասում են օրինակ object-ի member-ը կամ object-ի method-ը, որ ուղղակի հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Էլի եմ ասում շատ པարզ է, object-ի method-ը դա այն ֆունկցիան է, որը կցած է object-ին, object-ի member-ը դա այն արժեքն է, որը կցած է object-ին։ Այդքան բան, ոչ մի բարդ բան չկա դրա մեջ։ Լավ, հիմա մենք հասկանում ենք, որ օբյեկտ կարելի է ստեղծել այսպես, հա, բացում ենք այս խոճիչ փակագիծը եւ փակում ենք խոճիչ փակագիծը եւ մեջտեղը լցնում ենք այն ինչ որ մեզ պետք է։ Բայց խնդիրը ինչու է, որ օքեյ, ստեղ ունենք երկու օրինակ մարդու, չէ՞։ Պատկերացրեք, բայց երկու օրինակի տեղը մենք ունենայինք, չգիտեմ, 50 կամ 100 կամ 1000, հա անընդհատ մենք պետք է ստեղծենք մի մարդ։ Դե ամեն ստեղծելու ժամանակ մենք պետք է լրացնենք այսքան ինֆորմացիա, իր բոլոր ֆունկցիաները, այս օրինակում ընդամենը ունենք մի ֆունկցիա, բայց պատկերացրեք, կարող ենք ունենանք շատ, չէ՞։ Ունենանք այս ինֆորմ ունենք այս ինֆորմացիան, իրականում կարող ենք ունենանք շատ ավելի շատ ինֆորմացիա իհարկե, այսինքն ամեն անգամ երբ որ մենք ստեղծում ենք object այսպես պատկերացրեք մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ նոր object չէ const person 3 Մենք հիմա պետք է հիշենք մի րոպե, մարդ երբ որ ստեղծում ենք, մարդը ինչ ֆունկցիաներ պետք է ունենա։ Ինչ բանալիների անուններ պետք է ունենա, այսինքն ինչ method-ներ եւ member-ներ ինքը պետք է ունենա, որպեսզի մենք ճիշտ լրացնենք եւ մեկը մեկի ինքը նմանվի մնացած մեր person object-ներին, հա, որպեսի օրինակ եթե մենք loop-ով պատտվենք բոլոր object-ներով եւ ինչ որ գործողություն անենք, բոլորը աշխատեն նույն ձևի, հա։ Սա շատ հեշտ կարելի է շփոթվել, շատ հեշտ կարելի է օրինակ ստեղ գրել last name, այսպես, Jim, ասենք թե sense մի բան, չէ՞։ Մորանալ, որ մի րոպե ամենտեղ օգտագործում ենք մեծատառ n, բայց ստեղ փոքրատառ n օգտագործեցինք։ Հա, սա մի մի խնդիրն է։ Երկրորդը այնա, որ մենք պետք է նաև հիշենք բոլոր ֆունկցիաները, բոլոր մեթոդները, որ մենք պետք է ավելացնենք այս օբյեկտին։ Այսինքն պետք է գանք ստեղ, այս ֆունկցիան օրինակ կոպի անենք, paste անենք ստեղ, Դա էլ է խնդիր։ Երկրորդը, այդքան անգամ մենք ստեղծում ենք առանձին կամ հայտարարում ենք առանձին այս ֆունկցիան։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ սխալ գտնենք այս ֆունկցիայի մենք, մենք պետք է գնանք ու բոլոր հատ-հատ, որ ամենտեղ որտեղ որ այդ ֆունկցիան տենց հայտարարել ենք, գնանք зерքով եւ շտկենք։ Եթե մենք ուզենանք մարդուն ավելորդ ինչ-որ մի ֆունկցիա ավելացնենք, Հերիք չի, որ մենք ավելացնում ենք այդ ֆունկցիային ստեղ, մենք նաև պետք է գնանք եւ գտնենք ամեն տեղ, որտեսի այսպես մենք ստեղծել ենք մարդուն եւ ավելացնենք այդ ֆունկցիան ամեն տեղ։ Okay։ Դες չեղավ։ Կարելի է ավելի խելացի ձևով կարուսել օբյեկտների, հա, այն օբյեկտը, որը ոչ թե ստեղծվում է մի անգամ, այլ անընդհատ այդ տիպի օբյեկտ ստեղծվում է, մենք կարող ենք կառուցենք ֆունկցիայով։ Ինչպես Ուրեմն գոյություն ունեն function constructor ֆունկցիաներ։ Ինչ է function constructor-ը։ Նայեք։ Պատկերացրեք մենք ունենք ուղակի սովորական function, function f։ Սովորական ֆունկցիա է, չէ՞, ոչ մի բանով չի տարբերվում մնացած ֆունկցիաներին։ Եթե մենք ես իրան կանչեմ, ինչ կվերադառնի ինքը։ Դե ինքը ոչ մի բան չի վերադառնի, քանի որ ստեղ ոչ մի բան return չեն կանում։ Հետևաբար ինքը վերադառնում է undefined, ոչ մի բան, չէ՞, դադարք է։ դա Բայց եթե ես իրեն կանչեմ new-ով, այսպես, ինքը կվերադարձնի մի հատ object։ Ինչու՞։ Որովհետև տակից, երբ որ մենք ցանկացած ֆունկցիա new-ով ենք կանչում, ինքը իր this-ը դարձնում է մի հատ դադարք object։ Եվ վերջում ինքը ավտոմատիկ վերադարձնում է այդ this-ը։ Okay, դրա համար, երբ որ ես ընդհանրապես կանչում եմ new f, հա, ինքը վերադարձնում է այս նոր ստեղծված օբյեկտը։ Հիմա ստեղ մենք կարող ենք այդ նոր ստեղծված օբյեկտին փոխենք, հա, իրանց իրան կցենք ինչ որ արժեքներ։ Օրինակ this.name-ին ես կարող եմ կպցնեմ Joe։ Եվ ստեղ հիմա ես անեմ json.string stringify։ Ահա այս սրա արդյունքը, new f-ի արդյունքը մենք կտեսնենք, որ այս օբյեկտի մեջ կա name Joe։ Okay։ Շատ པարս, այսինքն function constructor-ը շատ པարս բան է, եւ հիմնականում երբ որ մենք ստեղծում ենք function-ներ, որոնք որոնց մենք օգտագործել ենք որպես constructor, այսինքն կա object կառուցող, հիմնականում այդ տիպի ֆունկցիաները սկսում են մեծատառով։ Okay, that's for սա կլինի մեծատառ, այսպես։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս տիպի օբյեկտները կարող ենք կառուցենք Այսպես։ Այսինքն ստեղծենք մի հատ function constructor, ինչպես տեսնում եք մեծատառով է սկսում, որը ընդունում է ինչ-որ արժեքներ, որով ինքը նախնական կառուցում է մի հատ օբյեկտ եւ վերադասնում է մեզ։ Ինչի նախնական, որովհետեւ հետո մենք այս օբյեկտին իհարկե կարող ենք փոխենք։ Օրինակ մենք կարող ենք ասենք person.friends.push person2։ Ինչ այցինք ստեղ։ Մենք վեցեցինք այս երկրորդ մարդուն, Mike-ին, եւ Մայքին ավելացեցինք Joey ընկերների ցուցակի մեջ։ Շատ բարձ, okay։ Եվ նայեք ինչպես հեշտ է հիմա ստեղծել նոր մարդուն, հա։ Հիմա մենք չենք անընդհատ ամեն անգամ հի փորձ ստեղծում, մի հատ եկա, մի հատ sense գիգանտ։ Ինչպես ստեղծում ենք այ ստեղ, մի հատ գիգանտ ստեղ, մի հատ գիգանտ ստեղ։ Ստեղ մենք ընդամենը ստեղծում ենք մի հատ function constructor, որը գիտի ինչպես կառուցել այդ ստրուկտուրան, այդ object-ը, Եվ ընդհանրապես այդ ֆունկցիային մենք օգտագործում ենք, որպեսզի ամեն անգամ ստեղծի մի հատ նոր օբյեկտ։ Շատ པարզ։ Հիմա երբ որ մենք ստեղծում ենք նոր օբյեկտ, այս function constructor-ին պատկերացրեք որպես ֆորմա։ Ինչ նկատի ունեմ։ Պատկերացրեք կա մի հատ գործարան, okay, որտեղ որ կան տարբեր ֆորմաներ, կա մարդու ֆորմա, կատվի ֆորմա, շունիկի ֆորմա, չգիտեմ, տոնածառի ֆորմա։ Եվ դուք գնում եք այդ գործարան եւ ասում եք՝ «Մի հատ էս մարդու ֆորմայից ստեղծիր ինձ մի հատ մարդ»։ Ինքը վերցնում է մի հատ ցած չք անում է այդ ֆորմայից եւ վերադարձնում է ստեղծված մարդուն։ Էլի է մարդ պետք, խնդիր չկա։ Մի հատ էլ եք ուզում, ինքը էլի միացնում չք անում է եւ վերադարձնում է նոր մարդուն։ Այսինքն, այս person-ը դա օգտագործեք որպես մի հատ ֆորմա, հա, որին կարելի է ամեն կանչելուց ինքը միացած անում է եւ վերադարձնում է այդ նոր մարդուն, որը ում մենք վերագրում ենք ինչ որ փոփոխականի մեջ։ Ինչի եմ պատմում այդ ֆորմայի մասին, որովհետեւ նույնպես մենք կարող ենք ունենանք լրիվ ուրիշ մի հատ function constructor, որը ասենք ոչ թե ստեղծում է մարդ, այլ ստեղծում է կատու, cat։ Ահա։ Եկեք այս cat-ին this dot um, say something մի հատ ֆունկցիա եկեք գցենք իրեն ինքը թող alert անի meow ինչ որ sense մի բան կապ չունի okay հիմա մենք ունենք երկու տարբեր function constructor-ներ չէ հիմա մենք նույնպես ինչպես որ ստեղծեցինք մարդուն կարող ենք ստեղծել կատու const cat1 մի հատ օրինակ կատու new new cat։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա մենք ունենք երկու հատ մարդ եւ մի հատ կատու, չէ՞։ Նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք այսպես ասենք. person 1 instance of person։ Ինչ է նշանակում instance of։ Instance of նշանակում է օրինակ։ Սա հարցնում է, սա օրինակ է այս ֆորմայի։ Այս ֆորմայի։ Այսինքն, մյուս վարիանտով, որ կարող եք պատկերացնել, սա ստեղծված է այս տիպի բանով, հա, սա այդ օրինակ է այդ դրանից։ Սա, եկեք տեսնենք ինչ կվերադասնի։ Run անենք։ True, այո, իրոք այս այս փոփոխական, այն արժեքը, որը կա person 1 փոփոխականի մեջ, այո, օրինակ է person-ի, քանի որ ինքը ստեղծված է այս ֆորմայով։ Եթե մենք անենք cat ստեղ, ինքը կվերադառնի false, որովհետև person 1-ը cat չէ, բայց cat 1-ը կատու է, cat է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հերիք չի, որ մենք ունենք այս function constructor-ը, որը կարողանում է կառուցել ինչ որ մի object եւ վերադարձնել, իրեն կարելի է ընդունել որպես ֆորմա այդ օբյեկտի, հա, որին մենք կարող ենք սենց օգտագործենք, որպեսզի ստեղծենք այդ օրինակը։ Հետո ապագայում մենք կարող ենք ասենք՝ մի րոպե, այս բանը, որ մենք ունենք, է սրանից է, հա, թե չէ։ Եվ դա մենք կարող ենք ստուգենք instance of-ով։ Այսինքն cat-ը instance of cat, այո, սա օրինակ է կատվի, բայց person 1-ը օրինակ չէ կատվի։ Ամ, այդքան բան։ Այսքանը հույսով եմ շատ པարզ էր։ Հիմա էլի եմ ասում, object oriented programming-ի ամբողջ գաղափարը դա նա է, որ ուրեմն մենք կոդի մեջ նկարագրում ենք աշխարհը, հա? Նկարագրում ենք մարդկանց, նկարագրում ենք մեքենա, եթե օրինակ Facebook ենք գրում, չէ՞, մենք նկարագրում ենք post-եր, comment-ներ, ուրիշ ինչ, նո մարդկանց, խմբեր, page-եր, ինչ կա Facebook-ում, Messenger, Messenger, message-ներ, հա? Եվ այլն եւ այլն, լիքը տարբեր բաներ, չէ՞։ Այդ ամեն մի բանը մի օբյեկտ է, Եվ քանի որ մենք անընդհատ պետք է ստեղծենք նոր բան, նոր object, լավ կլինի, որ մենք ունենանք մի ֆորմա, մի function constructor օրինակ, որից մենք կստեղծենք այդ օրինակները։ Okay? Այսինքն մենք կարող ենք ունենանք person form-ա, մարդ form-ա, որից մենք կստանանք մարդ object-ներ։ Մենք կարող ենք ունենանք post form-ա, որից մենք կստանանք տարբեր post-եր, կամ comment-ներ, կամ եւ այլն, կապ չունի։ Պատկերացեցիք այդ առաջինը այս իսկ երկրորդը որ մենք կարող ենք այդ օբյեկտների մեջ հերիք չի որ կարող ենք փաթեթավորենք ինֆորմացիան որը նկարագրում է այդ օբյեկտին մենք նաև կարող ենք փաթեթավորենք ֆունկցիաները որոնք որ գիտեն այդ օբյեկտի հետ աշխատել հա ինչ որ գործողություններ անել պատկերացեք մենք գրեցինք ինչ որ մի խաղ որտեղ որ կա մի հերոս որը կարողա կրակել չէ՞ Մենք կարող ենք ասենք ոչ թե ամեն անգամ ուզում ենք կրակենք, գնանք ստեղծենք փամփուշտ, որոշենք իր XY կոորդինատները եւ այլն, պետք չի։ Մենք ընդհանրապես այդ հերոսի կետ կրակել ֆունկցիան ենք աճում։ Հետո այդ կետկրակել ֆունկցիան արդեն ներքից, քանի որ կպած է արդեն մեր հերոսին, գիտի արդեն մեր հերոսը որտեղ է, իր x-ը, իր y-ը, իր լայնությունը, իր բարձրությունը, ինչ աթոճանակ ունի եւ այլն եւ այլն, եւ ինքը արդեն տակից կարող է ստեղծի փամփուշտը եւ կրակի։ Պատկերացեցիք։ Այսինքն փաթեթավորել ֆունկցիան եւ ինֆորմացիան իրար հետ նշանակում է իրանք իրար հետ ամիջապես կարող են խաղան, որպես մի հատ փաթեթ, ում մենք կարող ենք փոխանցենք տարբեր ֆունկցիաներին եւ իրանց հետ աշխատենք։ Object-oriented programming-ը դա շատ տարածված մոտեցում է եւ ինքը շատ օգտագործվում է Java-ում, C#-ում, C++-ում եւ նաեւ JavaScript-ում։ Հիմա, բաց դա ոնց որ այն ինչ որ ես այսօր բացատրեցի, դա ոնց որ ընդհանուր կոնցեպտն է, հա, որ պետք է աշխատել օբյեկտներով, պետք է նկարագրել ինֆորմացիան, ուրեմն օբյեկտներով եւ այլն եւ այլն։ Հասկացանք։ Բայց իրականում object-oriented programming-ը ունի 4 հատ շատ կարևոր դետալներ կամ կոնցեպտներ, հա, որոնց ուրեմն encapsulation, inheritance, polymorphism եւ abstraction։ Խառախուրի ինչ որ խոսքեր են, գիտեմ, մի մտածեք, հետո ես հատ-հատ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բայց կարևոր է հասկանալ այս կոնցեպտը, որ մենք պետք է աշխատենք օբյեկտներով, ձևավորենք մեր կոդը օբյեկտներով, փաթեթավորենք նման կամ այն արժեքները, որոնք որ իրար հետ կապ ունեն եւ ֆունկցիաները, որոնք որ իրար հետ կապ ունեն օբյեկտների մեջ եւ այդպես գրենք մեր եւ դասավորենք մեր կոդը։ Հուֆ, հուսով եմ այսքանը։ Պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ